comprometido com iniciativas que visam a melhoria dos hábitos alimentares e a redução da mortalidade infantil por desnutrição, o presidente do Fundo Soberano de Angola veio ao AMBO para avaliar o grau de implementação do projeto que conta com a colaboração da organização não governamental People in Need. Estamos tentando apoiar a produção agrícola das pequenas famílias camponesas aqui no AMBO, em Nubia. E aqui estão os resultados. Estamos no meio de uma horta que antes, o ano passado, era muito mais pequena, havia muito menos cultivos. E hoje, graças ao nosso trabalho, estamos aumentando a área de produção e o número de cultivo que as famílias camponesas produzem aqui nas hortas. Orçado em cerca de 280 milhões de kwanzas, o projeto vai beneficiar aproximadamente 2 mil famílias das aldeias situadas em seis municípios das províncias do Ambo e Bié. Um dos contemplados é o Sr. Eduardo, que, junto da sua família, já implementa as técnicas modernas para cultivar a terra. É, é, nunca cheguei até este nível do cultivo e com a ajuda da PINE estou a desenvolver até aqui, consigo levar, escoar os meus produtos até eh, ao mercado no AMBO e esta é a minha satisfação. Até aos meus antepassados nunca chegaram no nível onde eu cheguei quanto ao cultivo. O objetivo do projeto é apoiar os pequenos agricultores para que sejam capazes de garantir o sustento das famílias com alimentação de qualidade baseada nos produtos locais e fornecer o excedente ao mercado local. Nós sabemos que o consumo do, do, do, do milho é predominante na dieta alimentar tradicional dessa região, mas o projeto visa trazer uh, outro tipo de, de produtos agrícolas a, eh, a esta dieta alimentar. Por um lado, para torná-la mais rica e, por outro lado, para uh, contribuir para a melhoria uh, da saúde da, da população dessa região em termos de nutrição. O projeto tem uma componente também de formação, principalmente de, das, das, das mães gestantes e lactantes, para que eh, eh, eh, permitam aos seus filhos desenvolver-se com eh, uma nutrição adequada para que não venham a ter problemas eh, futuros em termos de saúde ou, em piores casos, a contribuir para uma taxa de mortalidade infantil mais elevada. O fornecimento de adubos orgânicos com aproveitamento de estrume dos animais tem assegurado a sustentabilidade das atividades agrícolas, como nos confirmam os técnicos formados para o efeito. Melhoramos os sistemas de água, pois que a água era um fator limitante para o cultivo das hortícolas e com isto fez com que eles aumentassem as áreas de cultivo. Este projeto veio facilitar, veio impulsionar aquilo que eles já sabiam, mas melhorar aquilo que eles desconheciam. A visita enquadra-se no programa de monitoramento para avaliar a implementação dos projetos apoiados pela Missão Social do Fundo Soberano de Angola. falan